Hola a todos, nosotros somos Vivo, Crash, Tony, Oliver, Angélica y esto es Aquí de Hardstyle México. JNR, Yourself New Revolution. Y lo estamos invitando a todos los que quieran aprender a bailar Style o shuffle. Y así pueden formar parte de este grupo. Las reuniones son los días sábados a partir de las 4 de la tarde en los alrededores del local. Si tienen duda de cómo llegar, dejaré un enlace acá abajo para que sepan cómo. Si tienen más dudas o información, dejaré un enlace aquí arriba. Gracias a todos y saludos a la mamá de Chula. Y a ¡Huevo! ¡Ay, no!